Эрдэн байна. Бараа өдрийн дараагийн фитнес тоглолт автом өрөлдсөнө. Өнөөдөр э, карантины өдөр учраас гадаа сэрхэн дарахтаа Сэсэл Бадраа ирсэн байна. За өнөөдөр э, та бүхэндээ би өөрийнхөө хамгийн дуртай six pack-ны таслыг та бүхэндээ танилцуулъя. Танилцуулъя нэ та бүхэндээ өнөөдөр хийж үзүүлье. За ямар таслууд хийх вэ гэвэл тэр манай баяа баяраа бодос YouTube channel руу ороод 6 минутанд хэрхэн гидсний булчинтай болох вэ гэдэг таслыг бас үзээрэй. За өнөөдрийн дасгал маань хамгийн эхлээд leg raises 20 удаа leg flutters буюу хөлөөгөө солих а 15 reps. Тэгээд дараагийнх нь Russian twist 30 удаа халтаа 15 өсөв. Тэгээд дараагийнх нь болохоор э, plank side to side хоёр тавруу plank барих. Тэгээд дараа нь plank side hold нэг тал руу хараад plank барих байгаа. Завтра хамгийн ихний дасгалыг эхлүүлцгээе. Okay, let's go. За. зээ. Нарийн насны маань leg flutters буюу хүлэн цагчгаа. Орон удаад тэр ингэж өндөрлөгтэй суугаад эсвэл гадаа суулгаад хийсэн байна. тий. Тэрэ 30 секунд амраа. Саний бэкфутерс нь юунд ордог вэ гэх юм бол таны одоо яг хөвгөндөг энэ бөөх штаж өгөө. Дараагийн дасгал маань Russian twist 30 удаа, талтай 15 удаа. Окей. Тэрэ Russian twist 30 удаа. энэ даслал миний хамгийн дуртай даслал нэг байгаа. Энэ даслалыг хийснээр таны өөгийн эрчимтэй штаб болон одоо таны ажиллаагүй код гэж ингэж ажиллуулж ихэд их хамгийн түрүүтэй даслал. За дараагийн даслал нь plank side to side буюу хат тодорхой plank байх. тэгж явахдаа хамгийн гол нь газард ингэж ойр бол ойртож өгөх хэрэгтэй байгаа. Ипсээр Yeah дараагийн үеийн дасгал байна. За энийг хийчихэд болшгүй та амармаар байвал 15-аас 20 секунд амарч болно. Яг тэгвэл хэдийн булчин хийж байгаа тохиолдолд за амралтыг хамгийн бага хугацаагаар авах хэрэгтэй. За дараагийн дасгал маань plank барилт. Гэтэ plank барилт нь зөвхөн юм барилт биш. Зөвхөн одоо side буюу нэг талаараа барих юм. Бүгдээрээ 1 минут эцгээе. sea. le gusta probar? ¿Le gusta probar? хамаг эдийн дэх булчин одоо идэвч махчин давхар ачаал үүс шангах хэрэгтэй. За ингээд ямар ч хэмжээний богино болон хүнд хөнгөн хэмжээний дасгал хийсний дараа энэ дасгалыг хийхэд таныг хөвлийн дэх маш их нөлөө үзүүлж таны илүүдэл жим боё илүүдэл өөх болон хэмжээнээс салхац чинь тань болсон. Хамгийн үлдэлтэй дасгалуудын нэг шүү. За баярлалаа эрдэн байлаа дараагийн дугаараар уулзцгаая.